За 81% хуурхаан дизель цахилгаан станц, нэгдсэн станц суурж гэсэн хүчин чадал нь 11.5 мегаватт. 80% хуурхаан баяжуулах үйлдвэрийг цахилгаан систем хүчээр хангадаг. 5 6 дугаар үйлдвэр бол 3.5-аас 4 мегаваттын цахилгаан систем хүчийг авч ашигладаг. Энэ хоногтой хоёр үйлдвэр явж байгаа нөхцөлд бол 100-510 мянган орчим хил цахилгаан системс манайх үйлдвэрлэлд нийлүүлдэг үйлдвэрүүд рүү тогтмол ажиллагаатай 24 цагийн ажиллагаатай ажилладаг станц уумаа. За өнгөрсөн 19 онд 20.5 сая нэг бацахлахаа элчин хүч хил бацахлахаа элчин хүч үйлдвэрлэл нийлүүлсэн. А түүний нэг 50 орчим катерын нэг лотроор үйлдвэрлэсэн байгаа. Энэ хоёр э, катерын дээр хоёрын ратрыг 18 оны 9 дугаар сараас Багнаас хавар судалсан авч сурлуулж ашиглалтанд оруулсан. За энднээс хойш одоо өнөөдрийн мэдлэр 6 мянган хугацааг эзэлж байна. Энэ хугацаанд техникийн ямар нэгэн доголдол сааталгааргүй үйл ажиллагаагаа бүрэн биелүүлж ажилласан. Бид хүчин задлаа өргөжүүлэх зорилгоор өнгөрсөн 10 оны 10 дугаар сараас мөн 2 кадрын дэнгэр гатрын зөвлөж ашиглалтанд оруулаад байна. Өнөөдрийн байдлаар 4 гатр сонс зэрэгцээ ажиллагаанд явж байна. За ер нь бол кадрын дэнг манай сонгосон явдал нь нэгдүгээр бүтээгдэхүүн бүтээлийн хэмжээ бол өндөр, хоёрдугаар найдвартай ажиллагааг нь харж Гатринтыг сонгож байгаа. Ер нь манай цаашдын зорилго Гатринтыг ашиглах бодлоготой төлөвлөгөөтэй явдаг. Ашиглалтын явцад үзэлгүй хийх зөвлөгөө өгөх асуудлыг бол Вангаас Бота гэдэг удаа ярьж зөвлөгөө мэдээлэл авч ирсэн. За энэ тал дээр бол хамтран ажиллаж ирсэн. Бас хүмүүс талархж байна. Баярлалаа. Вагнерац тоног төхөөрөмж